meva principal motivació era perquè m'interessava treballar sobre una demanda explícita de l'entorn i m'interessava també poder donar resposta a una necessitat que fos real i a més actual. I vaig escollir concretament aquest projecte perquè gràcies al mercat de projectes socials de la universitat vaig conèixer totes les propostes que hi havia de PS i aquesta vaig veure que era la que més m'encoratjava, més m'interessava pel meu futur professional perquè al final engloba aspectes tant de l'àmbit educatiu, social com empresarial. La meva principal motivació va ser per una qüestió geogràfica. Eh, L'entitat és una entitat d'aquí de Tarragona, que es troba bueno, molt, molt pròxima, no? i a més també eh, el lloc eh, sobre el qual versava el meu treball també és un lloc doncs, molt, molt proper, no? la platja llarga, el bosc de la Marquesa, eh, són llocs també que són objecte de molta conflictivitat aquí a Tarragona, bastant coneguts, i, i, i tot això doncs, va significar un repte per mi. No? que, que, vaig, decidir, que vaig decidir fer front i, i em va agradar molt l'experiència. A banda, tot el tema de la biodiversitat, la protecció del litoral, són temes que des de la perspectiva del dret ambiental són molt atractius de tractar amb un, amb un treball de fi de màster. Uh, hem après moltíssimes coses, sobretot el tracte humà. Com que tractem amb diferents persones, això ens corteix molt de cara al nostre, al nostre futur professional perquè ens hi trobarem en, en aquests casos i a nivell també doncs, psicològic o psiquiàtric doncs, hem vist moltes síndromes i moltes condicions que fan ser la persona d'una manera i a saber-la tractar.